Lá, ah, tio. <laughs> Quer é tio? Lá, tio. Quer tio? Quer o Do Pyongyi? Do Pyongyi? Qual Pyongyi? Pyongyi? Qual? Puti lelo sige puti. Tumara naam kya hai? Tumara naam kya hai? Puti Oh! <laughs> <laughs>